გავრცელებული ჰობი არის პირველი. ყველა ასაკის წარმომადგენელს მოსწონს ბავშვი იქნება ახალგაზრდა თუ მოხუცი, ყველას უყვარს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა თავისი სპეციფიკით რა. სპეციფიკური ნამდვილად არის. ამ სივრცეში ახლა 54 სახეობამდე ტროპიკული თევზი, ჯუჯა კრევეტები, ლოკოკინები და უხერხემლოები არიან. აკვარიუმისტიკა საკმაოდ ბევრ ნაწილად იყოფა. ზოგი აკვარიუმის გაფორმებასა და დიზაინს გულისხმობს, ზოგი თევზების გამრავლებასა და ახალი სახეობების გამოყვანას. ლუკა თოთლაძე ამ საქმით ჯერ კიდევ ძალიან პატარა დაინტერესდა. დაახლოებით 18 э, წლის წინ ეს э, მომიწია შემთხვევით э, დიღმის ბაზარში მოხვედრა იქ ახლოს ცხოვრობდა. იქ ყიდიდნენ თევზებს მაშინ ძველი ბაზარი იყო და იქიდან მოვიწამლე ესე ვთქვა და იმის მერე მყავს თავი ერთი პატარა ბანკა გქონდა ქილო სიყვარული მას გაჩნდა და მე როგორც ჰობი ეს სრულფასოვანი ჰობი ესე ჩამოყალიბდა ჩემში რა ვიცი ჰობი ძალიან მალე პროფესიად აქცია თეორიული განათლებითა და პრაქტიკული მუშაობით დღეს წყალქვეშა სამყაროზე ყველაფერი დაწვრილებით იცის. ყოველდღე ახალ ინფორმაციას იღებს და ცდილობს თეორიული ცოდნა საკუთარ საქმეში გამოიყენოს. თავიდან კი იყო წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ აინც პატარა რო ხარ და სახში მეხუთე სართულზე გიდევს 2500 ლიტრიანი აკვარიუმი, <laughs> თამშობლებს შიში აქვს თუ არ გასკვეს მეზობლები რო არ ჩაირეცხოს. წინააღმდეგობი ვიყო, მაგრამ საბოლოოდ წეღან როგორც თქვი, ყოველას მოსწონს და ყოველას უყვარს რა. ლუკასგან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მივიღეთ. რეკომენდაციები, რომლებიც წყალქვეშა სამყაროს მოყვარულებისთვის აუცილებელია. მაგალითად, სპეციფიკა. თუ თევზის ყიდვას გადაწყვეტთ, პირველ რიგში მისი წარმომავლობა უნდა გაიგოთ. სხვადასხვა კონტინენტზე ბინადარ თევზებს სხვადასხვა გარემო პირობები სჭირდებათ. აი, მაქსიმალურად თავი უნდა არიდონ აი ეს სხვადასხვა კონტინენტებიდან აღებული თევზების ერთობლიობას რა. იმიტომ სხვადასხვა პირობები ჭირდებათ და საბოლოოდ ისე ხდება, რომ ვერ ეწყობიან თევზები ერთმანეთს, ერთმანეთს ხოცავენ, ჭამენ. ზოგს ცივი წყალი უნდა, ზოგს თბილი წყალი უნდა, ზოგს შედარებით ხისტი წყალი უნდა, ზოგს მჟავე და არ ჯდება რა ბალანსი. როგორც გაიგეთ, არასწორად ჩერჩეული თევზის სახეობები შემდეგში მათივე სიცოცხლეს უქმნის საფრთხეს. წარმოიდგინეთ, 4 სახეობა ერთმანეთთან შეჯვარდება, ერთი ჯიშის ქვეშ სახეობები რა. ან ხდება ეგეთი რაღაც ძალიან რთულია იმის გაგება რომელი არის რა ამიტომ ყველა დამწყებისთვის ესეთ რეკომენდაციას გავცემდი რომ სადაც მიხვალ წარმოავლობა იკითხეთ თევზის ვისგან არის ეს თევზი და სად ბინადრობენ რა მეორე მნიშვნელოვანი დეტალი საკვებია წარმოშობის და ბუნებაში ცხოვრებიდან გამომდინარე აუცილებელია ვიცოდეთ რომელ სახეობას რა საკვები უნდა მივაწოდოთ დაუშვებელია თევზების სხვა ამფიბიების რაციონით ვკვებოთ თევზები არიან რომელთა კუჭიც მცენარეულ საკვებზე არის გათვლილი რა ბუნებაში ეს მიკროორგანიზმი მზის სხივით ალგე რომელიც ჩდება ქვებზე სულ იმითი იკვებებიან რა შენ ის თევზი რო აკვარიუმში ყავს და მაღალი პროტეინის შემცველ საკვებს რომ მისცემ პრობლემა მომნელებელ სისტემაზე ექმნება და შემდეგ წდება რა თავის როზე თევზებით მათი განსაკუთრებული ინსტინქტების გამო დაინტერესდა პირველი გამრავლების ინსტინქტი აქვს ძალიან საინტერესო რა ანუ მამლები არიან ტერიტორიულები. აა გამრავლების დროს აი საოცარ ფერებზე დგებიან და რა თქმა უნდა მაგას ძალიან დიდი ენერგია ჭირდება რა და კაშკაშები და გამაფრთხილებელი შეფერილობა აქვთ. ეს პროცესი რო დამთავრდება დედები და საკუთარ კვერცხებს შთამომავლობა რო გათარჩეს, იგროვებენ პირში და ერთითვის მაძილზე დააქვთ პირით, პირში ეჩეკებიან. მასთან მას უმყიდველებს ყველა საჭირო ინფორმაციას კითხვების დასმამდე აწვის. პირველ რიგში სახეობაზე, მისთვის დამახასიათებელ ნიშანთვისებებზე ესაუბრება. შემდეგ კი მოვლის სპეციფიკას უხსნის. აი აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი აკვარიუმის მოცულობა და წყლის ტემპერატურა. ასევე აუცილებელია ამა თუ იმ სახეობისთვის სწორად შერჩეული დეკორაცია აკვარიუმში. კონკრეტულად ეს თევზები ჩვენს უკან რაც არის და ჩანს ბუნებაში ცხოვრობენ ესეთ რთულ ქვათაწყობაში რა. თვითონ თევზი ითხოვს ქვებს და დეკორაციას. იმიტომ რომ ტერიტორიული არის, ტერიტორიისთვის ჭირდება სამალავი და სახლი რა. ოქროს თევზს მაგალითად არ ჭირდება რა, მსგავსი ქვები და სახლები და რაღაც, იმიტომ რომ ტერიტორიული არ არის. სცენარებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საგვარეულო მისთვის. გეხმარება წყლის გაფილტრაში. რაც არის მავნე ნიფთიერებები, ნარჩენები, ის თავის ფესვებით იმასაც ყובה ჭირდება, ის შთან თქავს. ალამაზებს აკვარიუმს, ძალიან ბევრი ჟანგბადსაც გამოყოფს და მოკლედ სცენარები ცალკე თემა არის, ძალიან ბევრი სარგებელი მოაქვს. ჩერჩეული და ბუნებასთან მაქსიმალურად მიახლოებული გარემო თევზებისთვისაც მყუდრო და ნაკლებ სტრესულ პირობებს ქმნის. ლუკასთან ერთად ვეცადეთ, მოყვარულებისთვის აკვარიუმის სწორად აგების რამდენიმე აუცილებელი რეკომენდაცია გაგვეცნო. გვაქვს 200 ლიტრიანი აკვარიუმი, განკუთვნილი აფრიკული ციხლიდებისთვის. შესაბამისად, მოვაწყობთ როგორი პირობებით ჭირდება აფრიკულ ციხლიდებს ეგეთ აკვარიუმს. დაუწყოთ გრუნტის შაღვეთ. ნუ პირველ რიგში ეკორისტვის მცენარეებისთვის ეხლა ვიწყებთ ქვების ჩალაგებას. ქვები საჭირო არის აფრიკული ციხლებებისთვის, რადგან ბუნებაში ქვებში ცხოვრობენ. აქ ჩავაყენებთ 200 э, ლიტრიან აკვარიუმში გარე ფილტრს, ნუ მოკლედ იდეალურად ფილტრავს წყალს. ეხლა ჩავაყენებთ წყლის ალღების წარმოქმნელს. შიდა დეკორის სამუშაოები დასრულდა. შემდეგი ეტაპი ამ აკვარიუმის ავსება და წყლის ბიობალანსის ხელოვნურად შექმნა. აკვარიუმი მოკლედ უნდა იყოს იდეალურად სუფთა. მით უმეტეს როცა გრუნტს ყვით, ქვებს ვალაგებთ, ხშირია შემთხვევა რომ მოყვება გარკვეული პარაზიტები და შემდგომ ის პარაზიტები თევზში აღმოიჩენენ თავს. ის გამოც კვდება თევზი და ამიტომ შეგვიძლია ავსებასთან ერთად სპეციალური ხსნარები დავამუშავოთ ჩვენი აკვარიუმი ანუ უბრალოდ მარილით, სხვის მარილით. ხათა თავიდან ავიცილოთ ეს ავამტყოფობები. მნიშვნელოვანი და აუცილებელი რეკომენდაციები პროფესიონალისგან უკვე გაქვთ. ასე რომ, თუ თევზის ყოლას გადაწყვეტთ, გაითვალისწინეთ, რომ ისე როგორც სხვა ცხოველებსა თუ ფრინველებს, წყალქვეშა სამყაროს ბინადრებსაც საკუთარი ბუნებრივი და საარსებო გარემოს ჭირდებათ.